لیلہ اٹھی کبھی خیمے کی دیوار سے ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے شہزاری کیا بات ہے فرمایا فیضا مجھے کچھ نظر نہیں آتا اے میرے تصور کے ساتھ تین چار دن پڑھوں گا اللہ کرے پڑھے جائے جائے تبخون अकबर की सुरानी से जब हाल थमागा एक लेसे से जख्मी दिले बहमाल थमागा यूं खेमे के अतनाफ से टकरा arma تیرا سیرا بڑا ارمان تھا لیلہ کا لیلہ 그, 그, Sandu. Irá ser. Oh. obrigado, tem que Oh. Glória, sailors I'll kar Amen. feira.